Yohana nakunze Mariya we umusatsi wose yawukubise kupe amabere yose yarayateretse negeze zose ngo zitemba maribori sengimba france hari akabazo tugiye kubaza k'inyurabwenge afurika irimo imigabane ingahe afurika afurika ni imbanza irimo imigabane itandatu wagira afurika imigabane itandatu uwuhe n'uwuhe afurika irimo imigabane itanu ikibazo rero inyurabwenge birumvikana mwihangane gatoya ni ukuvuga ngo afurika irimo imigabane ingana niba ari cumi n'ibiri eh? Eh, east africa igizwe n'ibihugu bingahe niba cumi na bingahe niba ari icyenda ako niba atari si cumi na bitanu aharira urumva harimo gana mm. urumva mm. gana ndumva irimo etiyopiya ndumva ariho nayo irimo ahari niba na namibiya irimo ntangura ahari harimo n'u rwanda ndumva ziri muri iyo ntuza tiyambanye umurinzi muraraba mwumva wisaka uhinduka iwundo ryera urwa runyagwe ari uruyange icyo kigibutsa ukuntu twakundanaga agenda neza kandi uri umwari genda neza kandi uri umwari twabashije kugera mu rugo rw'umusitari ngira ngo turi kumwe aha ngaha benshi bafite amatsiko n'inyota yo kumenya ubuzima bwe ese yabayeho ate ese yakuze akunda iki ese yize amashuri angahe ubuzima bwe bwari bumeze bite mbere y'uko aba umusitari no kugera aho magingo aya aba umusitari benshi nk'uko mubibona murabona ko benshi mwamumenye ni igisupusupu n'andi mazina menshi akunda kwitwa ariko agiye gutangira atwibwira ikiganiro cyacu mwibuke gukora subscribe mwibuke gukora share turi kumwe gatanu kuri gatanu turakwakiriye murakoze eh, ugiye gutangira wibwira abadukurikiye yego muranitwa ansenyumwe furanswa eke gisupusupu nk'uko babivuze hariya gatoya eh, ese buriya nsinga yumva turabizi umenyereye itangazamakuru cyane umenyereye gukora ibiganiro byinshi n'abantu batandukanye watwibwira muri rya zina ry'ubusitari cyangwa kuri ka karirimbo bakuziho gato cyane eh, <laughs> gato cyane mwana nakunze mariya we umusatsi we wose yawukubise kupe amabere yose yarayateretse negeze zose ngo zitemba maribori munsi y'umukondo hose n'amacesi mariya we ikarako <laughs> murakoze cyane njyewe rero nitwa bayisenge paterne paterne Bayisenge Paterne. Bayisenge Paterne. Paterne. Baterne. Bayisenge <laughs> Paterne. Bayisenge Paterne. Yes, mu rugo ni Kanombe. Eh, natwe hano turi mu murenge wa Kizigura akarere ka akarere ka Gatsibo. Eh, intara ni burasirazuba umudugudu ni uwa Rubona. Ubambe mu mu akagari ni akarubona ni mu wa Kizigura. amazina yawe asanzwe wiswe n'ababyeyi ni ayahe nitwa nsengiyumva faranswa nsengiyumva faranswa wize amashuri angahe eh, nize mu wa gatandatu pirimeri muri make wize amashuri abanza nsengiyumva eh. oh, faranswa ugiye kudutangariza urugendo rwawe cyangwa kurutugaragariza sinavuga wenda ngo ni mu ncamake uratubwira iby'ingenzi wibuka kuva aho wakuriye icyakubangamiye icyo wibuka kugera no kugeza amagingo yabaye umusitari ugiye kutugaragaza urwo rugendo wabayemo ese byari bimeze biteye imbogamizi n'izihe wahuye nazo kugera kano kanya ni nyinshi imbogamizi urabona intambara yarabaye imindura imfubyi maze kumpindura imfubyi eh, ubuzima buraminda ndi jyenyine mvuga nta muntu navuga ngo wenda ngo arampe ikijumba cyangwa arampe igitoki kukibona aba ari pari hazari eh, ubwo ariko ubu hagataha hagataha ureba turi kuvugana eh, ibintu harimo n'ibizima muri make ibintu ni fureshi mm. yego nsengiyumva buri munsi iyo ubyutse gahunda yawe y'umunsi kuva mu gitondo kujya nimugoroba ni iyihe ni ukuvuga ngo urabona korona vayirasi ko ari byo yahungabanyijemo yaduhungabanyijeho twese nako n'igihugu muri rusange ni ukuvuga ngo iyo mbyutse wenda nk'umbyutse ntarahamagara gukaraba nkiborosa n'ubundi njya muri salo nkahita nsubira mu muziki cyangwa se nkaba mvuga ati eee eh, ndumva nshaka kongera kuzamura kandi karirimbo ubwo mbega buri munsi ubuzima bwanjye ni ukuvuga ngo mba ncuranga umuduri ndimo gushaka indirimbo nziza kandi ziryoshye ziryoheye abanyarwanda senyumva francois utugaragarije urugendo rwawe rwo kuva mu gitondo kugera nimugoroba ubwo ni gahunda y'umunsi ese senyumva francois ufite indirimbo zingahe kugira kano kanya umaze gushyira hanze indirimbo umaze gushyira hanze indirimbo umaze gushyira hanze zimaze kuba indirimbo esheshatu eh. muri izo ndirimbo esheshatu ni iyihe ndirimbo waba ukunda kurusha izindi yego ndazikunda zose ariko muri ya jane mm. ariyo eke gisupusupu iriya ndange ndayemera rwose impamvu ni iyihe yatwaye igikombe igisupusupu utugaragaje ko ukunda indirimbo bita mariya jane iriya ndirimbo inganzo yayo yavuye hehe eh, inganzo umuntu <laughs> ayaho ngaho nawe urantunguye cyane nta gihugu wari wazi ntabwo wari wabiteguye ariko nabyo ni byiza ariko burya iminsi wenda iri imbere nzakubwira inganzo inganzo burya imana niyo iguha eh, ubundi ukita ku biha tukavuga uti nk'ubu nakubwira ko nakundaga umuduri n'umuduri uyu ubona nkoresha umunyarwanda mm. narakabonye umusaza agafite icyo kintu ari umwana rwose numva kangiyemo kabisa bamwe bakajya banca intege ngo ariko ngo urabura ibyo wiga ngo ukiga ibingibi turi ku ibingibi rero hari igihe byazangirira akamaro none dore ingibi bimwe ndimo ndabibona urakoze cyane ese nsengimva François iyo ufashe umwanya wo kuririmba indirimbo tuvuge nk'ubu ngubu watangiye uririmba ukoresha umuduri inanga ni igikoresho gakondo murabona mu kinyarwanda ni umuduri mu kirundi bakawita igobore igobore eh. ese buriya byagufasha igihe kingana iki kugira ngo umenye iriya gobore aha cyane igihe kinini kiremereye cyane nakizeho burya iyo ugiye kwiga ikintu kika ukikunze ukacyitaho ugikunze ntabwo bitinda hmm. ntabwo bibaho kuko ntabwo byatinze hari waro nageze ndavuga ati aka kantu bamwe bakoma bakomera umuntu amashyi ubu nta buryo nakivumburira agiyeho ubwanjye mu bwonko bwanjye iti nishakira amashyi nta muntu yampaye kandi nkayakubita nkayakoma bigakunda mpita mbikora gutyo none se ko ukoresha igobore wabihuje gute no kuba wajya muri ritime wenda y'injyana ya kizungu igezweho ubu ngubu kujya muri sitidiyo bakagucurira biti indirimbo zawe turazibona ko zicuranze bigezweho byagenze bite ninde wagufashije ninde wagusapotinze cyangwa ninde wakoze muri iki gitekerezo kugira ngo ukoreshe ibyuma bigezweho bya kizungu urakoze cyane naracurangaga nkumva umuziki bati ninjyana nkacuranga ubwo kugira imana mbona mbona umuterankunga niyo y'amana n'ubundi yirirwa ahandi mu rwanda hmm. mbona umuterankunga arambwira atari aka kazi kawe kabona biti rwose iryoshye mu byuma ngwino nkuzamure urumva ntabwo umuntu yakubwira ati we nkuzamure uzabyange hmm. ubundi ahita aka ahita nzamura biragenda biba amabuye jp ni umuprodusa cyane usobanutse cyane rwose aragenda afata utwuma twose duhura n'umuduri araduhuza buriya jp arakora rwose kuko ni umuhanga mu mbega ibyo akora aba abifitiye ubunararibonye eh, ni iki kuva watangira guhindura sisiteme yo kuvuga ngo wenda mvuye muri sisiteme ya analogue niko nabyita injyana gakondo ntabwo ari analogue bambabarire ariko ukaba watingiye gukoresha ibyuma kabuhariwe by'abazungu Eh, ni iyihe nyungu waba waragize mu kuba warahinduye injyana waririmbaga bakaba bakaba bazi gucurangira akoresheje ibyuma by'abazungu eh, urakoze cyane uriya ibyuma by'abazungu burya birashoboye kuko hari ubwo ufata ufata ibyuma by'abazungu ugafata n'ibyacu by'ikinyarwanda bigahuriramo iyo bihuriyemo biraryoha hmm. icyo nakubwira nyine ubona ko imbere nacurangaga ariko ubu bikaba byarahindutsemo impamvu ni iyi ndi ubu ndi beregike baranzi muri ibihugu byose baranzi kuko uhagarara kuri stage ukaganira iki abanyarwanda bakakunda bakakubona isi yose ikakubona ubwo rero noneho kandi noneho hari utundi buryo bageze ku byuma n'ubundi ujyana n'ibyuma ukumva ko wametirije ku buryo ufata icyuma bagucurangira ukafatiraho hmm. eh. ubwo ikindi nshima imana ni uko ureba wowe ubwawe iwanjye wahabonye hmm. si habi urabona ni heza hmm. ndumva wageze mu rugo nakweretse hano mu rugo iwanjye wahabonye uwo ni umuziki muziki nakubwira ngo waneje imbere ubu sinyibura sinjya cya guca inshuro mbere nacurangiraga igiceri cy'ijana hmm. ariko kubera imana ubu ntabwo njya mu muhanda hmm. ntago bibaho hmm. eh, eh. turazi neza ko mm, benshi barakoze kandi bagera kuri byinshi mu kugera kuri byinshi rero ntago bavuga ngo twagize aho twashaka kuba twagera reka turekere gukora ese wowe uracyakora cyangwa wacitse intege oya ndacyakomeje cyane ejo bundi ejo bundi ejo bundi muri aya madakika ndimo kubongera indi ndirimbo iryoshye iyo ndirimbo wabasha kutubwira kuduha agapera cyangwa ntabwo byemewe oya ntabwo ibyo byemewe wari agaseke kaba gapfundikiye hmm. eh, nkawe waje kunsura ibyo ngibyo biri burumbi ariko ntabwo bibaho hmm. eh, wumvise ko wambwiye agapera hmm. ku kazi ki bakunze kunyumvaho mpita nkohereza akarimbo bita mariya jane iyo ndirimbo se izasohoka nko mu gihe kingana gute eh, ni ukuvuga ngo iyo ufite manaja manaja wawe niwe ukumanaginga niwe ushyira gahunda niwe ufata ibintu akabishyira kuri gahunda kuri sisiteme akavuga ati ejo bundi muzakora kiripe eh, na videwo eh, hari akabazo nifuza kuba nakubaza nsengimva francois ufite umuryango w'abana bangahe ngewe tuvugana afite umuryango w'abana babiri eh. baba biga se oya umwana umwe afite imyaka itatu undi afite umwe n'igice hmm. nonese ibi ntikubaza wowe nse nk'umufaransa ufite imyaka ingahe ngewe tuvugana afite imyaka mirongo ine n'umwe mirongo ine n'umwe cyane rwose kuba byayitinze eh, eh, ariko uzi kubanza kujya guhiga ubuzima ese urafutana umwana w'abandi nta kintu uri umugaburire nta hantu uri buryame ubwo ese uri wari uri ukamwihurira hmm. binteye kwifuza kumenya urugendo rwawe mu myaka yashize uko rwari rumeze ese nsinyuma francois mbere na mbere iyo umuntu akuze bundi avuga ngo nta ruhinja ruvuka ngo rwuzure ingobyi eh, mbere y'uko uba umusitari nawe waba hari abasitari wabona ukumva ugize inyota yo kuba waba umusitari eh, um, ni ukuvuga ngo ngewe numvaga umusitari eh, umusitari ni ikintu kiremereye kabisa ntabwo batari kugenza umusitari wenda nzarebe imedi cyangwa se mbone abandi bahanzi batandukanye nkajya eh, numva icyizere njye kindimo urumva ubundi asigaye ndavuga ati ubwo imana niyo nawe ubu ureba itaci hmm. igihe niyo kuvugaga ariko noneho umuntu yaturutse gutya ndi gucuranga mu muhanda eh. mbona afashe iriya boro nanjye nzayifata aho eh. ariko ku mutima ikavuga iti burya abaza imana izayiguha hmm. uranayibona na taci urabona nisanzwe ntoya hmm. iyi ngiyi tuvugana Hmm. hari igihe iyo ibuzemo umuriro iyi ikaba ifite umuriro hmm. ukaba wayinkurikiraho ukambona igihe cyose gatanu kuri gatanu hmm. eh. yumva furanse twabashije kutugaragaza wenda bimwe mu byo wateyeho intambwe ugeraho tubashije kutugaragaza ko ufite abana babiri bari bato cyane wenda baratangira amashuri mu minsi mike iri imbere Sengwe François mfite inyota yo kumenya umustari waba warakundaga kuva kera uri nk'umufana wininde umufana muberekeye mu mafilime cyangwa mu miziki nyarwanda cyangwa se mu miziki yaba iyo afurika cyangwa se inyaburayi reka duhere mu muziki nyarwanda eh, buriya nakundaga mu muziki nyarwanda sisire kayirebwa eh, cyane rwose Eh, kuko yari umuhanzikazi namiraga cyane nakundaga cyane n'uturirimbo tumwe duhuguza tukaba tukancengera hmm. eh. hanyuma muri filime nyarwanda n'undi waba warakoreze ku mutima eh, urabona hari igihe najyaga kubona nkabona abakinnyi amafilime nkabona ikigo kinini kandi nkabona ni umwana hmm. vuga ati uriya muntu nkabaze turiya muntu yitwa batifisi <laughs> batifisi ubwo nkajya mvuga ati wazamunyereka rwose mbona ngo buriya hari umuntu ukuntu akina agasinema hmm. amara gukina agasinema ukareba ukuntu ukabona biranamubiriye eh. hari igihe twitonda tukaba twicaye kuri televiziyo hmm. ugashyiramo agafilime ukamubona avuga ati genda ndi buga ndi nigaye hmm. eh, atuma nigaye ibintu nk'ibyo mwaba se mwarahuye mwaba mwaramenyanye mwaba mwaraganiriye ubu tuvugana ntabwo twari twaganira rwose Mm. Eh, ariko ubwo tuganiriye byaba byiza nawe mm. ntaye umusitari ukora muri sinema nyarwanda mm. eh, ni nka mubundi imbone nk'ubundi noneho tuzabahuze cyane n'ubu bishaka hari ibibazo byinshi wifuza kumenya kuri we eh, hari akantu nzamubaza ubwo ni nka muzamubona nzakamubaza <laughs> akansobanurira ese iyo umurebye ni iki kikubangukira ku guta ubona muri we ufite amatsiko cyane urakoze reba hariya hari ahantu aza yigize iniga mm. ari naho agera akaza ari igisambu yari kandi ari n'igisore byatariye akicare nko ku ntebe akavuga ati kuko uyu mwana yahise gukina agakina muri eh. make eh. ni wowe ubukora ku mutima yego nsengimba furanse twari akabazo tugiye kubaza k'inyurabwenge eh. afurika irimo imigabane ingahe afurika afurika ni imbanza irimo imigabane itandatu bagira afurika imigabane itandatu uhe n'uhe afurika irimo imigabane itanu ikibazo rero inyurabwenge birumvikana mwihangane gatoya no kuvuga ngo ah, afurika irimo imigabane ingana niba ari cumi n'ibiri eh? <laughs> nayibagiwe cyane aho ngaho iyi bishaka ni ukuvuga ngo mbere kwiga no kwiga burya hari igihe nabyitagaho cyane ngo tujye mu by'imigabane hmm. eh, afurika irimo imigabane ingahera kandi irimo kuza mu mutwe nkumva ngiye kwibuka iyo migabane irimo kukuzamo ikashaka kunzamo ariko nkabyibagirwaho gakeya reka tujye ku kabazo ka hafi basi yego eh, east africa igizwe n'ibihugu bingahe harimo u rwanda uburundi ndumva burimo hari na tanzania na uganda mm. na kenya yarya mm. eh, East Africa irimo ibihugu bingahe ndumva ari ibihugu niba ari cumi na bingahe niba ari icyenda ako niba atari si cumi na bitanu aharira urumva harimo Ghana mm. urumva mm. Ghana ndumva irimo Ethiopia ndumva ariho nayo irimo ahari mm. niba na Namibia irimo Angola harimo n'u Rwanda ndumva ziri muri iyo ntuza Nsengiyumva François twari turimo turaganira tugaragariza urugendo rw'ubuzima yabayemo atugaragariza imbogamizi yahuye nazo atugaragariza ibyo yifuza kuba yageraho kuko ntago acika intege tumugarutseho Nsengiyumva François iyo bavuze ngo kugenda mbere siko kugerayo ubyumva gute njyewe kugenda mbere siko kugerayo ni umugani baciye n'uw'abanyarwanda kugenda mbere siko kugerayo hari igihe ibyo byose bipangwa n'imana kuko iyo imana ivuze iti ushobora kurigura ubabara ukagize ubabara ariko imana ikavuga ati hari icyo ngiye nakwandikiye kandi kizakubeshaho hmm. Nsengimva eh. François twaganiriye byinshi watugaragaje urugendo rwawe mbere y'uko ujya muri muzika nyarwanda utwereka inyungu muzika nyarwanda yakugejejeho kandi utugaragaje ko hari byinshi bihishwe abanyarwanda Nsengiyumva Francois niki iki watangariza abakunzi bawe bari kukureba kano kanya abakunzi banjye ndababwira ko korona ntirangire noneho tuzanyuka umuziki rwose bawumuri ndabazirikana nanjye nk'uko badahwema kunyigaragariza ko bankunda abenshi barambwira bati umuziki ubu no kuba ati ejo bundi byihuta dushobora kujya hanze indi ndirimbo ubundi nk'abakunzi banjye indirimbo batavuga bati warazima Nsengiyumva François waduhaye umwanya twaganiriye byinshi ku buzima wabayemo uko wakuze ibyo ukunda cyangwa inimpumbero zawe tugiye gusoza ikiganiro cyacu ariko uko watanye ikiganiro ni nako ugiye kugisoza urasoza abanyarwanda cyangwa abadukurikiranye n'abari hanze hanze hose tubibutsa ko bagomba gukora share subscribe basiga ibitekerezo hasi kugira ngo tuzabashe kumenya icyo batwi badutekerezaho subscribe subscribe bakore subscribe eh, ni ukuvuga ngo barakora subscribe mhm. share ubundi badukurikire gatanu kuri gatanu na comment nabateye na komenti eh. ubundi batugaragarize ko badukunda natwe tubakunda murakoze nsengimba francois eh, nk'uko watangiye ikiganiro wibwira abanyarwanda cyangwa abadukurikiranye bari hakurya y'amazi magari cyangwa bari hirya y'u rwanda no mu nkengero zarwo n'ahandi hose hatandukanye ku isi ugiye kongera usoza ikiganiro ubibwira muri bwa buryo bw'umuhanzi bwa gihanzi nyarwanda kwa kundi nyine utubwira kakayi kakajwi keza ni ukuvuga tiyambanye umurinzi urimo mwumva wisaka uhinduka iwundo ryera urwa runyagwe ari uruyange icyo kigibutsa ukuntu twakundanaga genda neza kandi uri umwari genda neza kandi uri umwari